去年《中国好声音》出了一位现象级选手单依纯，她也是近几年来少有的夺冠后仍有不错发展的好声音学员。原因很简单，就是她的唱功是这个年龄层几乎零瑕疵的存在，歌声也具有极高的辨识度和感染力。可就是这样一位歌手，还是难逃被吹毛求疵，连唱的太好都成了问题。近日。 单依纯参加了最新一期《会歌而赞》节目，并在节目里面演唱了她刚发行的新歌《分身》。这首歌不是那种朗朗上口的市场化作品，风格更偏向于探索内心的独白，需要注入强大的感情理解才能诠释。当然，这对于单依纯来说完全没有难度。整首歌的每一字一句都被处理得非常细腻，语气的运用极为到位。 情感拿捏，收放自如，令场上大部分观众叹为观止。最终，单依纯得到了本场最高的音符数七十三分。看了这期节目的观众应该能够感受到他的演唱有多好，虽不至于到绝对完美的地步，但也不应该被挑剔。然而，还是有两位现场观众觉得不行，一位是叫冯胜雅的观众。 质疑单一纯只是声音适合这首歌，但年龄还没到位，还说等十年后单一纯会唱出不一样的感受。言下之意就是说单一纯太年轻，没有阅历积累，根本诠释不了歌词内容。这个说法有点牵强，或者是这位观众根本就没有认真在听歌词内容，因为这首歌的歌词本来就是成长的主题，人的成长。 不过就是用心交换阵痛一场，但每多一次成长，都会多长出一个分身抵抗。而成长是每个年龄段都有的状态，并非特定年龄的专属。单依纯完全可以在这个岁数唱这首歌，而且，冯胜雅给出的其实是一个伪命题。每个人十年前后唱同一首歌，或许会有不同，因为唱功在变化，心境也在变化。 可是现在说十年后的事，谁又能验证？不过冯胜雅至少还给出了个牵强的理由。另一位不支持的观众就更离谱了，他不支持的原因连理由都算不上。这位叫上海小阿姨的网红居然认为单依纯唱得太好了，以至于误导了其他观众。实际上这首歌没那么好听，并强调这个节目是为歌而赞，不是为歌手而赞。 这就有点吹毛求疵了，连休息室的袁娅维和周笔畅都在吐槽唱得好也是错。这位观众的观点很离谱。所谓的歌从来都是词曲编唱多要素相结合的，哪有把其中唱得好的部分分割开来评价其他的？若是这样的话，那这个节目就不用请歌手了，直接给现场一百位观众发一份曲谱和歌词就行了。 好的歌手能让一首作品发挥其最大的价值，这点个人认为单一纯是做到了。何况《分身》这首歌的质量并不差，虽然这首歌不像一些很流行的热歌一样旋律很抓耳，尤其是主歌部分确实比较平缓，单一纯自己也知道《分身》不太市场，但与这首歌是不是好歌并不矛盾。正因为不是市场化的好歌。 才有来这个节目推歌的需要。如果很市场化或者很商业化，像那些一夜爆火的网红歌曲一样的话，那直接让市场去扩散就够了。但是最终哪些歌是昙花一现，哪些歌会经久不衰，还真说不定。单依纯的演唱能力和音乐理解，相信已经得到很多听众的认可。这次他选择的歌也是好作品。 只要细心去感受旋律和歌词的各种细节，就不难体会得到。批评是可以促进进步，但是在无可挑剔的情况下，硬要找出点理由来批评，甚至挑刺，唱的太好，就不是相同的性质了，更多的是一种哗众取宠。